de la aborden con eficacia el cambio y en los cambios de modelo, especialmente en los dos principales contratos, que son el agua y basuras, se necesita contra poderes ciudadanos. Es decir, estar seguros, estar seguros que el final de candidaturas electorales del cambio, como son las de Ferrol o como son las de Santiago, serán al cabo de los tres años subsumidas otra vez, subsumidas otra vez por el casta y por la situación inercial, los intereses, los enormes intereses económicos, si no hay un contrapoder ciudadano que les esté desde fuera, por lo menos de forma independiente, que no esté diciendo que cumplan y que tiene que haber modificaciones antes de tres años, dónde está el programa precisamente de cambio